that's about it. kodėl tu, sutikai realiai sąjunginiai savižudybei? Na, aš toks maždaug iš pradžių buvau, jo, davai, žinoma, aišku, ai, jokių, <laughs> jokių problemų. Ir tada šiandien atėjo ta diena ir man jau iš, <laughs> išmušė prakaitas. Aš visą dieną, aš visą dieną vaikštau kaip isterikė ir darau nesąmonės ir tampausi ir, tipo, žvengiu žmonių ir, tipo, aaa, va tokia būklė. Dėl to, kad aš jaudinuos, kad reikės paragauti šitą daiktą. Hashtag ramanai šiuo metu patiria savo duoklę. Čia yra aštrumo skalė, kurioje hot chicken flavor ramen yra 4,4 tūkstančiai šūkų. Taigi šitie 2X Spicy Hot Chicken Flavor Ramen <laughs> yra 8000. 8 motherfucking šimtai. Čia kaip. Pagal šių skalę. Čia yra du kartus maksimumas, ta prasme. Gerai, vanduo yra užviręs, netimim laiko. Da. Aš turiu pripažinti, kad jis atrodo žiauriai seksiškai. Šiaip pakuotė tai tikrai faina, man tai Seksi. labai įspūdinga. Atrodo kaip dovana visai. Jo, čia yra. O čia yra viena ramanų pakuotė. O... <laughs> Šitas vanduo užvirė prieš literaliai minutę pusantros, tai aš tikiuosi, kad viskas gerai. Čia. Visi nu knygi, tai čia ne aš nebus aš tu, va čia yra aš tu. Taip. Va čia yra esmė. Yes. Šita. Čia yes. yra visa esmė. Yes. Uh. Čia, yra, čia prieskoniai. Čia prieskoniukai. Bet čia tokie, žinai, paprastukai. It's not like real deal. Plau, <laughs> tai mes abu pilam ar tik vieną iš šitam pilam? Mes abu pilam. Rimtai? Taip. You know why? Because we are fucking crazy. Na, o kol čia vyksta užfilmavimai, aš galiu pasakyti, jog tai jūs galite rasti Kuroneko arba Kuroneko LT, tai yra parduotuvė, kur aš dirbu, bet tai yra kind of obvious, nes tik tai iš ten aš galiu parsinešti keiščiausią maistą. Šiaip aš turbūt nedaryčiau maisto apžvalgų, jeigu tai nebūtų susijęs su labai tiesioginė gykinimo vieta. Tai va, you wanna die, you come to me. Mes turim štai tokį nuostabų vaizdą, tai yra nupilti makaronai, atrodo freaking teisti. Oh <laughs> ta prasme, čia ne raudona. Čia, ne, ne, iš juodas. Čia yra juoda spalva. čia yra ta spalva, kuria, kuria, kuria kraujuoja tavo skrandis, jeigu tu tai valgai. O kodėl tu, reikėjo bent jau šiek tiek skyšio gal palikti? Jis yra apačioje. Jau kvapas pareina, žinokit, kebra. kvapas pareina. Aš labai sąmoningai maišau su tavo šakutė, nes nenoriu, kad maniškai išstipriotų padažė per daug. Atsiprašau, nusikeiksiu, bet... look at it, look at it. It looks like pain. You looks, oh. Bet skanu, aš jaučiu, kad skanu. Čia, kad skonio pridėjo. jo, bet paprastu, kai skyju. Ta prasme, jie prideda skonio, jie, jie, jie skanu. Na nu gerai, manau, kad čia nu, nėra. Na, žinok, manęs apetitas pakilo. Nežinau. Greit keičiasi pasimas. Nes dabar tas... Bet tie praistuniukai čia tam ir yra, kad tai atgautų tą akimirką vieną. <laughs> tam, tam pirmajam kasnį, žinai. Pasinešt? Ne. I was never as not nu, ready. Tai va, mūsų video blogas baigėsi šiandien, ačiū Jums, kad susirinkote. Man rašo Aistė, kad filina bitreinus. Mes jai padarom video kolą, kad jinai nesibitrintų. Nu, Mamana. Aiste, kai tu pamatysi tai per video, turėk omeny, kad tu galėjai būti jo dalis. Sorry. Bitch bye. Sorry. Imam? Taip. Rimtai? Taip! Tau ką nesmalsu? Aš žinau, kad bus blogai, bet tai yra žiauriai smalsu. Gerai, mano planas. Mano planas. Aš jaučiu. Netu ką pasakyti. Mano planas yra greičiau suvalgyti pasakysiu, kodėl tai labai blogas planas. Labai blogai, labai labai blogai. <laughs> ok, žinot tą jausmą, kai staiga pakyla temperatūra ir spaudimas vienu metu? This. Išmišė prakaitas. Man užguliausias. <laughs> Man irgi užguliausias. Man realiai užguliausias. Man kariai užguliausias. Paina. Mmm, daugiau. Nu, nu. Dar, dar, dar, dar. Nose down. he was hungry. Oh my god, Dagas nok. Oi ne. Ne, mano lūpos. Ne. Mano lūpos kraustosi nuo veido mm. ir sako, fuck that bitch. Mm -mm. Mm. Čia viskas. Lijevega in shoda. Ta voluma Just saying. <laughs> <laughs> just came in? you officially fucked the challenge. <laughs> Jeigu kas nors nori žinoti, aš esu ties trečių kasnų. O ne. Labai blogai žinau. <laughs> aš noriu tavo lūpas parodyti. Like, check it out. Check your, check your lūpas. Aš jaučiu kiekvieną lastelę. Wow! Tu visą šlapias! Yeah. Oh my god. Um, tirpsta lūpos, galų nebejaučiu lūpų. Čia dega, va čia dega, čia dega prakaitas ir jau pradeda kažkas skrandį įvykti, kas irgi nefrain. Mano visi... Skrandis, okei, okay, visa išorė. Au. Bėga senės jau. Aaaa, čia tas blogasis, čia tas blogasis. Bėga senės, žinau. Ta prasme, nelaiko ašarų, bėga. bėga ašaras, nieko nedarau. are so bad. Tu tai iš viso murzė. <laughs> ir tam įdui, <laughs> žiūrėk, kas verkia. <laughs> Kam blogai? Vėl hm? bėga, tiesiog bėga, keurai. Aš jau, wow, mano, mano ausų vidus šlapės. Šlapė galva. Like that. Šlapė galva visiškai. Eina, eina, eina, eina. Mm, mm, mm, mm, mm. So sexy. Man vejinasi. Man tveinasi garsas. <laughs> Žinai, kas pats baisiausias dalykas yra? Nes lasda turi du galus, žinok. Jo, tai va tas kitas galas kenties šiandien vakare, rytoj dieną, kitą savaitę. Tas kitas galas degs. Atpylė ir nurijai, nes buvo labai skanu. Ant tiek skanu buvo, kad gal nurijau. Ne, aš nesuprantu, ar aš atsiraugau ir aš žakteliau. Koks nemalonus jausmas, aš nurijau gerą grūšnį ir jis pasėmė turbūt kažkokį gusę aštrumą, nes nunešė tokį ugnies kamulį. Tai bul, bul, bul, bul, bul, bul, bul. Vat. Nejauti žano. Nejauti žano. Nu, nu, tai iš... Viskas parėjo atgal. I'm feeling it all again. Kūnas sako, error. I'm feeling it all. <laughs> tai va. Honest opinion. Atvirai, tai... Bullshit. Why? Um, Why? Nu čia, kai nueini rameno restoraną, pas bent jau Lietuvoje, tai pas mus va tokį gautum. Ir jeigu dar ne ant to papuoli, jeigu kažkokį veiksmažodį pasakytum savo šefui, tai jis tau pavalytų ekstra, man atrodo. Bet čia pats skaniausias, pats kečiausias bomžių pakas, kokie esu valgęs. Žinai, kiek jis kainuoja? Neįsivaizduoju. O tu žinai, kiek kainuoja ramenas restorane? Mm, ramenas kainuoja apie de, tarp 7 ir 10 eurų. Šitas kainuoja 2 pėm. Šitas 2 pėm kainuoja. Tai čia, čia yra experiences. Čia yra visiška patirtis. Visiška patirtis. Basically, net jeigu aš pasakyčiau kad čia yra visiška nesąmonė tai nebūtų antireklama nes yra labai normalu nemėgt kažkokio kraštutinumo <laughs> gyvenime ta prasme easily man ne aš tai man tai labai patinka bet aš nepasakysiu kad tai yra blogai, aš pasakysiu, kad tai yra labai skanu. Man tai labai labai skanu. Tas chicken flavor yra amazing. Nu, ne veltui Samjangas tai yra viena iš e, populiariausių, gal geriausių, reikėtų mm. sakyti, uh, firmų ramenams. Anyway, bet ar tai fucking per aštru? Man jo. Man tai yra per aštru. Per aštru? Jo, man tai yra per aštru. Ta prasme, Man patinka, kai yra karšta ir gerai, kaip dabar. Bet man nepatinka, kai skauda. <laughs> Not there, nu, though. Tai va. O kalbant apie tai, ką dar galite rasti Kuroneko, aš pasinaudosiu progą ir pareklamuosiu tai, kad tenai Kuroneko parduotuviai arba Kuroneko LT, jeigu gyvenat ne Vilniuje. Kuroneko! Na, ne, taip, ne. Sarkas. <laughs> galima įsigyti mano pirmąjį realų merčą. Tai yra visiškai netrukus atsiras popsoketai, kurių jūs jau labai labai seniai laukėt. Ir jau dabar, jau šiandien galima įsigyti Geek Propaganda, propaganda Geek Propaganda podelius su fainiausių džokerio printų, tai yra printų su mano imto filmuku ir taip toliau panašiai. Jeigu tas dar visas reikalas judėtų ir ten būtų iš tikrųjų filmukas ant panelio, tai manis ne. Daug, tai va. <clears throat> Kaip ir Harry Potter'e, ne? Jo, oh, exactly. Yeah. Labai kviečiu užėjti, pasimti ir, ir pagausi tiesiai asmeniškai iš mano rankų ir, ir, ir jeigu dar užsisakysit paštu, tai dar įdėsiu kokį nors fainą dalyką vidų, pavyzdžiui, kokį nors, nežinau, tikrai nesuperaštų ramoną. Mm. Aš... Ir orų bučiniko. Aš tai gaus norėjau, jo, seniai. Tokios togelės. It was it. Agnė Iškėnaitė, Krista Vai, Kris, Kristas atsibūdęs? Kristupas atsibūdęs? Why? Kris, dabar nežinau, gal lietuviškai turėsim biškai. Ja. Tai va, gerai, iki susitikimo kitą savaitę, lauksiu jūsų koroneko, nemirkit.